De mi barrio se salvan cinco, cinco niños que bajan un kilo, kilos que se mueven al sigilo. al sigilo. Estoy corriendo de lo feo, feo, feo, feo. Están hablando pero ya ni me los creo. Sudas suda si me estrello porque nunca fui de estrella Música para camellos, para el barrio, para las perras Y el que te deja la pella Por mucho que me busque la vida, solo la ruina la paso yo Loco, guarda tu mentira, solo la arriba da la bendición Esto es para los que viven marianteo Para los que ponen taco en el suelo Rumores, rumores Dime dónde estás que no te veo Mami, quiero una Ducati, roja Ferrari, negra como Caris Un saludo a los Drevis un saludo a los tres. Estoy corriendo de los feos, feos, feos, feos. Están hablando pero ya ni me los creo. Rumores, rumores. Dime dónde estás que no te ve Dime dónde estás que no te ve Dime dónde estás que no te ve No me desespero, pero tú te esperas. Si vienen los feos, aquí nadie es quieto. Del barrio al cielo, yo no te miento. Donde que tiene, no tiene ni un euro. Solo mis cuentas, no vivo tus cuentos La rata y el queso, todo tiene un precio Vigila el negocio, hay mucho envidioso Te quiere ver preso o hacerte un abuso De todo se sale menos el cementerio De todo se sale menos el cementerio De todo se sale menos el cementerio Estoy corriendo de lo feo, feo, feo, feo Están hablando pero ya ni me los creo Rumores, rumores Dime dónde estás que no te veo Estoy corriendo de lo feo, feo, feo, feo Están hablando pero ya ni me los crees.